Und wir reden heute, so haben wir unsere Sendung genannt, über Wahlen in gefährdeten Zeiten. Wie fest steht die Mitte, fragen wir da. Und bei uns sind von der SPD die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, Norbert Röttgen, der diese Woche überraschend erklärt hat, dass er Vorsitzender der CDU werden will. Robert Habeck ist da, der schon Co-Vorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen ist. Die Landes- und Fraktionsvorsitzende der thüringischen Linkspartei ist bei uns, Susanne Hennig-Welso und Yassin Mushabash, der für die Zeit über die Themen Rechtsextremismus und Terrorismus schreibt. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind und will mit Ihnen beginnen, Herr Röttgen, der Sie nun eine neue Rolle in ihrer Partei einnehmen wollen. Eine Partei aber, von der der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther heute Abend gesagt hat, sie sei irrlichternd und äh, hat dies bezogen auf das wahrlich desaströste Ergebnis für die CDU in Hamburg. Wem ist das, und jetzt hören wir genau hin, anzulasten? Dass der CDU als selbsternannter Partei der Mitte ganz offensichtlich die Mitte abhandengekommen ist. Ich fürchte, dass Sie damit das Problem beschrieben haben. Das ist schon äh, mal äh, da, sehr gut. Absolut. Ja, das heißt, es ist. Natürlich mag es Hamburg, äh, äh, ein paar Hamburg-Gründe geben. Äh, Thüringen hat sicherlich auch mit äh, dort reingewirkt. Aber der Kernpunkt, den wir als CDU insgesamt in Deutschland sehen müssen, ist, dass die Mitte nicht mehr die ist, die sie in den 70er, 80er Jahren waren. Es gibt massive gesellschaftliche Veränderungen. Es gibt internationale Veränderungen und darum muss die Mitte neu definiert werden. Sie muss neu geistig definiert werden und sie muss von der CDU auch wieder neu gewonnen werden. Und so, das heißt, wir müssen das, das überall tun. In der Großstadt, in dem ländlichen Raum, bei allen Generationen und Geschlechtern. Und das ist die Aufgabe, die vor uns steht. Und wem ist anzulassen, dass das bislang nicht gelang? Denn Sie waren ja schon immer die selbsternannte Partei der Mitte, nicht seit eben erst. das, das sind wir auch. Die CDU muss den Anspruch haben, die große Partei der Mitte zu sein. Wenn wir das nicht mehr sein würden, dann wären wir nicht mehr die CDU. Das hat das hat, äh, das hat dann Konsequenzen, wie wir das definieren, wie wir uns abgrenzen, aber vor allen Dingen, wie wir das mit positivem Inhalt führen. Und die Konsequenz, die ich daraus ziehe, ist jetzt nicht zu gucken, ja, worin liegt das jetzt alles, sondern ich finde, wir müssen nach vorne schauen. Und eine der Konsequenzen, die ich daraus gezogen habe, ist zu sagen, das, was die CDU jetzt tun muss, das ist weit, weit mehr, als nur einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende zu finden, sondern wir brauchen jetzt auch einen inhaltlichen Aufbruch, wir müssen die CDU inhaltlich, strategisch neu positionieren und wir müssen die großen Fragen, die es gibt, die für Angst und Verunsicherung sorgen und wo es ein Angebot gibt der Abschottung und Angst, dem müssen wir ein eigenes christdemokratisches Angebot entgegensetzen und das wieder in der Partei lebendig machen, diskutieren und entscheiden. Das ist der Weg nach vorne. Klingt gut, aber ehrlich gesagt hat Annegret Kramp-Karrenbauer, als sie gewählt wurde, genau das Gleiche gesagt. Hat auch gesagt, wir müssen jetzt äh, uns inhaltlich neu aufstellen. Sie sitzt jetzt und arbeitet an einem Grundsatzprogramm. Wäre das alles mit Ihnen also auch passiert oder wird es, sollten Sie es werden, nicht weiter passieren? Also ich äh, werde Annegret Kamm-Karrenbauer nicht kritisieren. Ich wollte ihren Erfolg. Extra nicht oder weil Sie Nein, ich so möchte nicht. Empfinden? Nein, ich, wir, wir, sind uns lange verbunden. Wir kennen uns, seitdem sie mal im Bundestag war. Sie war mal für ein Jahr im Bundestag. Wir kennen uns. Wir, ich schätze sie. Wir äh, haben ein gutes Verhältnis miteinander. Und jetzt ist sie zu dem Ergebnis gekommen, dass sie diese Last nicht mehr tragen kann. Und das respektiere ich. Ich war davon überrascht. Ich habe es auch nicht für notwendig gehalten. Aber das ist ihre persönliche, auch politische Entscheidung. Ich kann die Last nicht mehr tragen. Und ich werde kein Gramm zusätzlicher Last an Kritik auf sie aufbürden, mhm. sondern ich sage, wir müssen jetzt die Schlussfolgerungen daraus ziehen, wie machen wir das in der Zukunft besser. Und wir müssen anfangen damit, dass wir äh, bilanzieren und ehrlich unsere Defizite benennen, denn das ist die Voraussetzung dafür, dass wir sie beheben können. Und dass wir uns verändern müssen, dass die Partei nicht dafür da ist, irgendwo ausgehandelte Kompromisse dann mit Applaus zu segnen und zu krönen, sondern die Politik muss in dieser Partei stattfinden. Das glaube ich nebenbei bemerkt, empfehle ich meiner Partei, das zu tun. Das ist auch möglich. Aber ich glaube, wenn alle anderen Parteien das auch stärker machen, dann werden wir auch wieder attraktiver. Dann ist es nicht nur, dass wir gegen den anderen was sagen, sondern dass wir in einen positiven Wettbewerb treten. Es gibt, wir sind in einer hochpolitischen Zeit. Die Zeit ist so von Veränderung, mhm. von Verunsicherung geprägt, dass die Parteien positive Angebote geben, dass sie die Menschen nicht im Stich lassen, sondern sagen, wir arbeiten jedenfalls daran, dass diese Unsicherheiten, dich nicht alleine lassen, sondern dass wir darauf Antworten geben und eine Perspektive entwickeln. Ob das Klima ist, ob das Europa ist, okay. ob das digitale Kompetenzen sind, das sollten wir machen in einem positiven Wettbewerb. Deshalb diskutieren wir heute Abend drüber, haben die Sendung ja auch so genannt, Wahlen in gefährdeten Zeiten. Wie fest steht die Mitte? Da muss man sagen, die SPD in Hamburg zumindest steht ein bisschen fester, wenn wir es äh, genau angucken wollen. Äh, 39,1 Prozent äh, waren es jetzt nach der jüngsten Hochrechnung, sind aber dann immer noch minus 6,5 Prozent. Karl Mioska hat es eben in den Tagesthemen äh, gesagt. Interessant, es ist die Partei, die gewinnt, aber auch die mit den größten Verlusten. Und Peter Tschentscher hat was Interessantes gemacht. Zwei Strategien. Keine Ahnung, ob die erste bei allen Wählern oder ausschließlich bei den älteren Wählern nicht verfangen hat. Aber er hat gesagt, mit dem Satz, grüner wird's nicht, kriegt er hin, eine pragmatisch wirtschaftsfreundliche ähm, ähm, Partei wie die Hamburger SPD noch fix grün umzulackieren und er ist auf maximale Distanz zur Bundesspitze gegangen. Was wäre eigentlich drin gewesen, wenn die SPD im Bund doch mit Olaf Scholz, für den Sie waren, unterwegs wäre? Also erstmal, liebe Frau Will, ich will sagen, ich freue mich heute und für mich ist das Glas auch überhaupt nicht halb leer, sondern es ist sehr, sehr voll für die SPD. Es ist ein ganz erfolgreicher Wahlkampf gewesen und das ist ein ganz tolles Zeichen, nicht nur für die Hamburger SPD, sondern für die Bundes-SPD. Aber die und, hat da, glaube ich, keine Rolle gespielt. Naja, das ist natürlich, er, äh, er hat das ja ganz klar gesagt. Peter Tschentscher hat äh, sich entschieden, einen auf die Stadt Hamburg fokussierten Wahlkampf zu führen mit den ganzen Hamburger Themen. Und die Bundesebene war ja auch mehrfach da über Sie fachliche Themen. Wir haben, ja, ich habe das begleitet. Ich war da und ich, ich weiß, wissen, aber was, Saskia Esken und Norbert Walter Beuer sollten nicht kommen. Naja, ich war da, weil wir die Fachthemen äh, unterstützt haben. Ich habe das Fachthema gute frühkindliche Bildung, Ganztagsbetreuung. Er hat das ja hier auch im Beitrag gesagt. Und andere Themen, die wichtig waren, die Grundrente zum Beispiel. Und ähm, ich finde es gut, wie die Hamburger eben sich fokussiert haben auf das, was die Stadt braucht, was vor Ort notwendig ist aufwendig ist. Und damit sind sie erfolgreich gewesen. Und dazu kann man doch heute an dem Abend auch einfach mal gratulieren und sich darüber freuen. Absolut, aber wir fragen ja nach den bundespolitischen Erkenntnissen, die ein solches Ergebnis auch haben könnte. Und dann muss man sagen, da ist dann doch nicht so viel zu lernen aus Hamburg. Oder man sagt, okay, warte mal, wir haben jetzt verstanden, der Linkskurs von Saskia Esken und Norbert Walter Borjans ist falsch. Ich finde, man muss immer aus Erfolgen auch lernen und man sollte daraus lernen. Und die Hamburger haben par excellence ein Modell gewählt und sich für einen Weg entschieden, der eben unterschiedliche Interessen berücksichtigt. Nicht umsonst gab es den äh, großen Leitsatz, die ganze Stadt im Blick. Mhm. Es geht eben nicht nur um Sozialpolitik, die gut ist, ein moderner Sozialstaat, sondern es geht auch um eine pragmatische Wirtschaftspolitik und um die ökologischen Fragen, die für eine Stadt wichtig sind. Und die Bundes-SPD muss diesen Weg auch gehen und äh, einen Ausgleich der Interessen finden. Und das wird sie auch. Und ich denke, wenn man aus diesem Ergebnis auch für die Bundespolitik Politik Lehren zieht, dann kann die SPD auch anderswo, auch in anderen Bundesländern, wieder erfolgreicher sein. Und das ist, glaube ich, etwas, was aus Hamburg wirklich zu lernen ist. Also eine Kurskorrektur. Nicht eine Kurskorrektur. Ich, wissen Sie, viele äh, Themen, die in Hamburg wichtig waren, sind ja am Bund auch bewegt worden. Ich sage mal, der Sozialstaat, die äh, ganze Frage der sozialen Wohnungsbaupolitik, die Grundrente, die Fragen äh, von Förderung von guter Kinderbetreuung, das sind ja Dinge, die im Bund auch bewegt werden. Aber es muss eben auch ergänzt werden durch die pragmatische Sichtweise auf eine gute Wirtschaftspolitik, bei der eben Industrie und Klimawandel genauso auch eine Rolle spielen. Und das ist etwas, da ist äh, sicherlich auch noch ähm, Entwicklungsmöglichkeit da. Grüner wird's nicht. Herr Habeck hatte Peter, Peter Tschentscher sich unter anderem auf die Fahnen geschrieben. Sie haben im Januar mit Blick auf die hamburgische äh, Bürgerschaftswahl noch gesagt, es gäbe gute Chancen für die Grünen, das Ding zu gewinnen. Dafür allerdings fehlten ihnen jetzt dann doch nicht zuletzt interessanterweise die Stimmen der älteren Wählerinnen und Wähler. Was müssen sie verändern für ihre Partei, um die bürgerliche Mitte die auch dort beheimatet ist, dann doch tatsächlich ganz für sich zu erobern? Ich glaube, wir müssen weitermachen da, wo wir im Moment stehen, wo wir angefangen haben. Die Partei, die Grünen sind lange keine Milieu-Nischen-Splitterpartei, die sich quasi um die verlorenen Themen der anderen Parteien kümmert und will auch nicht mehr so gesehen werden, sondern die strukturellen Verschiebungen, die Herr Röttgen ja eben beschrieben hat, fordern alle Parteien heraus und uns eben auch. Und analytisch teile ich das, was Herr Röttgen gesagt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die CDU in der irrlichternden Form im Moment in der Lage ist, die, die Enden wieder zusammenzukriegen. Also müssen andere Parteien sich zumindest darauf einstellen. Und sich darum bemühen, darum kämpfen, das zu tun. Und das ist für meine Partei, dafür sind wir nicht gebaut worden eigentlich, aber das ist jetzt die Aufgabe, vor der wir stehen. Das tun wir ganz gut. In Hamburg hat die SPD es geschafft, nochmal Stimmen zu generieren von anderen Parteien und das, den großen Vertrauensvorschuss von Peter Tschentscher dann zu einem Wahlerfolg zu machen, ist gut gelungen. Herzlichen Glückwunsch SPD dafür. Aber ich glaube, dass wir einen quasi, also Fehler gibt es natürlich immer im Wahlkampf, aber erstmal einen sehr, sehr guten und sehr mutigen Wahlkampf geführt haben. Also Klar, das werden wir alles genau analysieren, aber ich sehe jetzt keinen Grund, nach dem zweitbesten Wahlergebnis, nur Winfried Kretschmann war bei seiner Wiederwahl erfolgreicher, zu sagen, oh Mensch, ist alles, alles shit gelaufen, das, das, so machen wir es nie wieder. Genau das Gegenteil ist der Fall. Aber würden Sie zugestehen, dass Sie an Ihrem Erwartungsmanagement ein bisschen arbeiten müssen? Naja, ich nehme an, in Brandenburg war es, äh, oder meine mich zu erinnern, ganz genauso, dass man zwischenzeitlich dachte, nicht, dass die Grünen noch die Ministerpräsidentin darstellen. Naja, wer, Und hier haben Sie auch gesagt, die und auch Katharina Fegebank selber hat ja gesagt, ich spiele nicht auf Sieg, äh, auf Platz, ich spiele Sondern auf Sieg. Sieg. So muss es sein, oder? Wer Zweiter ist, will, muss Erster werden wollen, sonst funktioniert Demokratie nicht. Und zwar klar, dass Hamburg in der Verbundenheit von SPD und Wirtschaft quasi so eine Art Bayern München Figur in Hamburg aufgebaut hat. Also das ist schon alles sehr eng und mit Blick auf ein paar Steuergeschichten vielleicht sogar manchmal ein bisschen zu eng, wie das da alles gespielt wird. Aber die SPD ist sehr tief in der Stadtgesellschaft drin. Und deswegen ist es nicht nie leicht gewesen, ähm, da eine Rolle zu spielen. Aber die Chance muss man suchen. Und das sah ja zwischendurch auch so aus, als ob es gelingen kann. Aber klar, wir waren immer in der Position von Gladbach oder Dortmund oder wen ich jetzt nehmen soll. Aber wenn man immer sagt, Bayern München deutscher Meister, der kämpft sich. Ja gut, ich will auch keinem zu nahe treten. In Hamburg soll man sowieso keine Fußballvergleiche machen. Aber also es hat sich gelohnt, es hat sich gelohnt, das zu tun. Das hat den Wahlkampf spannend gemacht. Hamburg hat eine Wahl gehabt, eine echte Wahlauseinandersetzung, jedenfalls in der Phase Dezember, Januar. Und dann ist die SPD da mit großem Abstand davongegangen. Auch glaube ich, weil, und das werden wir sicherlich nachher noch mal ein bisschen ansprechen, weil in Zeiten der Verunsicherung der Amtsbonus noch mal stark zu Buche schlägt. Das haben wir in den ostdeutschen Wahlkämpfen gesehen. Ramelow, äh, Kretschmer, Wojtke, ganz unterschiedliche Parteien, völlig unterschiedliche Typen, völlig unterschiedliche Politiken. Aber wenn man nicht so ganz genau weiß, wo die Gesellschaft hingeht, dann will man Vertrauen haben. Und für den Bund stellt sich die Frage natürlich noch mal viel komplizierter, weil der Amtsbonus bei der nächsten Bundestagswahl keine Rolle spielen wird. Wir werden die erste Wahl seit 70 Jahren haben, seit der ersten Adenauer Wahl, wo keine amtierende Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wieder zur Wahl steht, was die Strategien, die Erfahrungen der Gesellschaft, der Medien, der Parteien völlig durcheinander wirbelt. Also ich glaube, alle Parteien sind gut beraten, mein Laden auch, sich auf die Rolle gesellschaftliche Orientierung zu geben und die Antworten entsprechend zu kommunizieren, zu konzentrieren. Herr Muschabasch, was wir noch nicht angesprochen haben, die FDP hat es knapp geschafft, die AfD äh, offensichtlich auch, ob schon das in den ersten Hochrechnungen noch anders schien. Wofür ist das nun ein Zeichen Ihrer Analyse nach, dass die Mitte in gefährdeten Zeiten feststeht oder dass sie ringt? Naja, sie steht fest in Hamburg, aber viel mehr kann man, glaube ich, aus Hamburg jetzt auch nicht rauslesen für den Rest der Republik. Die AfD ist knapp drin, sie hat verloren. Ich glaube, wenn sie gewonnen hätte, dann wäre es ein Signal gewesen, äh, das in diesen Tagen und drei Tage nach dem Anschlag von Hanau eine ganz fatale Wirkung hätte entfalten können. Jetzt hat sie leicht verloren, das ist besser. Äh, sie ist drin, das ist nicht ganz so gut. Ähm, aber ich sehe nicht, dass das eine bundesweite Signalwirkung hat, wenn in der Stadt von 1,8 Millionen Einwohnern äh, die AfD 0,9 Prozent verliert oder wie viel es am Ende war. Das sind ein paar tausend Stimmen. Das wird nicht reichen, um die Debatte, äh, also das ist, glaube ich, nicht der Anfang äh, der Trendwende. Und was schließen Sie aus dem Wahlergebnis dann? Mit Blick auf die AfD? Insgesamt, nein. Na, ich glaube, Blick auf die, äh, die politische Lage, die gefährdeten Zeiten. Ich glaube, das Einzige, was man seriöserweise daraus schließen kann, ist, dass es Orte und Städte und, und Bundesländer gibt, in denen die Mitte steht, und zwar richtig stabil. Dafür ist Hamburg ein Ausdruck. Aber ich kann Hamburg nicht äh, diskutieren, ohne nach Thüringen zu gucken, wo wir das genaue Gegenteil erleben, nämlich ein Bundesland, das de facto regierungsunfähig ist und sich am, am Rande eines Failed States bewegt. Ähm, deshalb kann ich von Hamburg nicht auf Thüringen schließen. Also wenn ich äh, etwas sagen soll über den Zustand der Mitte in ganz Deutschland, muss ich ehrlicherweise sagen, schlägt Hamburg nicht ganz so schwer zu Buche wie leider Thüringen. Ja. Mhm. Thüringen, ideale Überleitung zu Frau hennig welzo die bei uns ist, die Landes- und Fraktionsvorsitzende der Linkspartei dort, die Tage und Nächte im Moment damit zubringt, den Failed State, also den gescheiterten äh, Staat äh, Thüringen, ähm, irgendwie Richtung Regierungsfähigkeit zu bringen. Donnerstag haben Sie noch Wahlkampf in Hamburg gemacht für die Linke dort. Da kommt die auf, wenn ich es richtig, 9,1 Prozent. Das sind gerade mal 0,6 Prozent mehr dazu. War nach Thüringen wovon ja auch eine gewisse Strahlkraft für die Linkspartei hätte ausgehen können, doch nicht mehr drin? Na, vielleicht war das ja schon die Strahlkraft. Ich meine, wir haben im vergangenen Jahr feststellen können in Brandenburg, in Sachsen, wo wir mit dem Ausgang der Wahlen von Anfang an nichts zu tun hatten, ähm, dass es uns dann in diese Region, in diese Prozentregion drückt. Also mhm. insofern finde ich den Gewinn durchaus äh, schon ein Erfolg für unsere Hamburger Genossinnen. Und dass Thüringen bei Hamburg durchgeschlagen hat, ich glaube, das sieht man sehr deutlich. Also die Abstrafung der FDP, die Abstrafung der AfD, der CDU als destruktive Partei in Thüringen sehr deutlich deutlich erkennbar. Ähm, da ist es natürlich auch bei den schwierigen Verhältnissen schwierig, ähm, tatsächlich stabile Verhältnisse in Thüringen zu schaffen. Mhm. Und wenn wir einmal bei der Mitte sind, in Thüringen liegen wir in Umfragen bei 40 Prozent als die Linke. Mhm. Und ich glaube, da ist der, der Fehler von Herrn Röttgen. Nicht die CDU bestimmt, wer die Mitte ist, sondern die Mitte sucht sich ihren Parteien selber mit ihren Interessen, mit ihren Bedürfnissen und, und, und. Und da sind das eben zum Beispiel in Thüringen ist das eben ein Landesvater wie Bodo Ramelow, der von 70 Prozent gewollt ist. Und es ist nicht die CDU, weil sie eben als destruktive Kraft überhaupt nicht das Vermögen hat, auch jetzt in diesen Zeiten über demokratische Strukturen tatsächlich zum einen zu reden, zu verhandeln und sie auch zu leben das ist ja der Fehler, den wir alle bisher gemacht haben. Dass wir über Demokratie reden und wir müssen demokratisch sein. Dass wir es vorgelebt haben, dass wir in einem Spektrum zwischen Linke und CDU in der Lage sind, eine Einigung zu treffen, um eine Stabilität für ein Bundesland herzustellen. Das ist ein Novum. Und das zu verurteilen in Zeiten wie diesen halte ich für völlig falsch. Machen Sie, Herr Röttgen, und Ihre Partei da gerade einen verhängnisvollen Fehler? Meine Meinung ist, dass wir als Partei der Mitte dann einen verhängnisvollen Fehler machen, wenn wir darauf verzichten würden, unsere Grenzen nach rechts und links zu ziehen. Das halte ich für entscheidend, dass wir das tun, dass wir uns positiv definieren, aber dass wir genauso klar nach rechts und nach links Grenzen ziehen. Wenn wir das nicht mehr täten, dann wären wir auch nicht mehr Mitte, dann wären wir nach einer Seite offen. Vielleicht sind Sie das ja auch nicht. Mehr. Ich halte es für einen schweren Fehler im Nachhinein, damals auch schon, dass äh, SPD und Grüne vor fünf Jahren, 2014, also jetzt vor sechs Jahren, bei der Landtagswahl nicht mit der Gewinnerin der Landtagswahl, Frau Lieberknecht, CDU, koaliert haben, sondern dass Grüne und SPD sich entschieden haben, statt mit der stärksten Partei, mit der Linkspartei zu koalieren und damit die Mitte zu schwächen. Das Darum sage ich, das ganz ist schon lange her. Ja, aber das hat jetzt Auswirkungen, denn diese Koalition, an der SPD und Grüne mitgewirkt haben, hat ja jetzt keine Mehrheit mehr. Das ist das eigentliche Problem, dass die Mehrheit der alten Koalition weg ist. Sie ist deshalb weg, weil die SPD ganz dramatisch verloren hat als Konsequenz, ein Drittel der Stimmen verloren hat und die Grünen sind knapp über fünf Prozent. Und darum sage ich, die CDU ist jetzt nach diesem Wahlergebnis in der Opposition. Die Regierung hat keine Mehrheit mehr und das ist das Problem. Jetzt sagt Herr Ramelow, wir hätten aber jetzt gerne im Landtag mehr Stimmen, als uns die Wähler gegeben haben. Ich glaube, dass das nicht Die Linkspartei ist. hat ja hinzugewonnen bei der Sie hat gewonnen, aber sie hat keine Mehrheit. Frau Hennig-Welso hat äh, in den zurückliegenden Tagen ein Wort immer wieder äh, gebraucht, das mir gut gefallen hat. Äh, in den Nachrichten haben Sie es sicherlich auch gesehen. Sie hat davon gesprochen, dass es in Thüringen eigentlich inzwischen Absurdistan wäre. Willkommen in Absurdistan. Und sie hat hat genau diese Situation gemeint. Nach der Wahl in Thüringen unklare Mehrheitsverhältnisse. In der Landes-CDU schielen die einen daraufhin eher nach rechts, andere eher nach links. Jedoch beides ist unvereinbar mit einem Beschluss der Bundes-CDU. Von der CDU gibt es keine Stimme für einen Kandidaten der AfD oder der Linkspartei. Keine Koalition mit der Linken, keine Koalition mit der AfD oder eine ähnliche Zusammenarbeit. Das eine geschah vor gut zwei Wochen. FDP-Mann Kemmerich wird von FDP, CDU und der Rechtsaußen-AfD von Björn Höcke zum Ministerpräsidenten gewählt. Die Folge ein politisches Beben bis nach Berlin. Die CDU-Chefin gibt auf. Nun doch den linken Bodo Ramelow mitwählen? Nein, beharrt die Bundes-CDU. Sie fordert für Thüringen Neuwahlen. Neuwahlen. Die Landes-CDU aber will, auch mit Blick auf schlechte Umfragewerte, genau das verhindern. Anfang der Woche schlägt Ramelow vor, seine Vorgängerin, CDU-Frau Christine Lieberknecht, soll es wieder machen, zumindest für 70 Tage. Bedingung, eine schnelle Auflösung und die Neuwahl des Parlaments. Doch Lieberknechts eigene Leute zaudern, bloß keine raschen Neuwahlen. Am Freitag Meldungen über eine Einigung, Neuwahlen erst in gut einem Jahr. Einige CDU-Abgeordnete sollen dafür am 4. März für Ramelow stimmen. Die Bundespartei in Aufruhr. Die Abgeordneten im Landtag von Thüringen sind nach der Verfassung frei, aber alle Mitglieder der CDU Deutschland sind an die Beschlüsse des Bundesparteitages gebunden. Jens Spahn, ein Aspirant auf den CDU-Vorsitz, twittert, eine Wahl von Bodo Ramelow durch die CDU lehne ich ab. Wir sind als Union in einer Vertrauenskrise. Die Thüringer CDU-Fraktion beschwichtigt, sie bleibe ja auf Linie. Schließlich wähle sie Bodo Ramelow nicht aktiv als Ministerpräsidenten mit. Frau Hennig-Well, so als Einzige hier in der Runde, aber auch als eine der wenigen, wissen Sie genau, was in diesen Gesprächen gesagt worden ist, denn Sie haben sie mitgeführt. Bleibt Thüringen Absurdistan, um Ihr Wort aufzugreifen? Oder anders gefragt, wie sicher können Sie sich jetzt sein, dass das klappt mit der Wahl Bodo Ramelos und dass die CDU daran, man versteht es nicht richtig, nicht aktiv mitmacht, aber mitwählt? und damit ihren eigenen Unvereinbarkeitsbeschluss bricht. Äh, zunächst einmal nochmal gestattet, die äh, CDU hat aktiv entschieden, zusammen mit der AfD Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten zu wählen. Also gibt es auch eine aktive Verantwortung, genau das zu heilen. Zu den, heilen? Ja, dass die Demokraten tatsächlich den Schulterschluss wieder zusammen hinbekommen. In den Gesprächen haben wir sehr deutlich einen Weg gemeinsam mit der Verhandlungsgruppe der CDU-Fraktion aus der politischen Krise in Thüringen verhandelt. Und Sie können mir glauben, es war für keine Seite einfach. Weder für die Linke, für die SPD noch für die Grünen, zusammen mit der CDU einen gemeinsamen Weg zu finden. Wir alle waren für sofortige Neuwahlen, allein Ihre Partei ist es nicht. Und auch, um es mal hier zu sagen, wir brauchen dafür eine Zweidrittelmehrheit. Genau. Wir als Koalition haben nur 42 Stimmen, wir brauchen 60, die bräuchten wir von Ihrer Partei. Jetzt haben wir uns auf dem Weg verständigt, dass wir Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten äh, wählen, dass das Kabinett gebildet wird, dass ein Haushalt für das nächste Jahr aufgestellt wird und wir nach dem Haushaltsbeschluss ähm, tatsächlich in Neuwahlen gehen und so lange, bis der Haushalt beschlossen ist, wir sowas wie ein Stabilitätsabkommen haben. Und wie geht das? Haben Sie feste Zusagen von mindestens vier Abgeordneten. Das wollten Sie ja auch persönlich äh, anfänglich mal. Sie wollten feste Zusagen, Sie wollten geradezu Garantien, dass vier sagen, okay, wir machen das, damit ganz sichergestellt ist, dass Bodo Ramelow nicht mit den Stimmen der AfD gewählt wird. Also ich persönlich wollte nie, dass sich vier Leute outen, weil ich finde, das kann man Menschen nicht antun, die auch politisch gebunden sind an ihre Parteien. Das muss man respektieren. Mhm. Ich finde aber, die äh, CDU muss für sich als Fraktionen und als Fraktionen sehr klar deutlich machen, dass sie Bodo Ramelow äh, als Ministerpräsidenten wählt. Und der ganze Weg bis hin zu den Neuwahlen im nächsten Jahr, bis hin zu, wir kommen aus der Krise und haben endlich wieder eine Regierung für die zwei Millionen Menschen in Thüringen, fußt auf der Wahl von Bodo Ramelow. Und da wir auch über Personal gesprochen haben, haben, im Sinne, wir stehen auch bei Personal zueinander, gehe ich fest davon aus, dass wir Freitag dieselbe Beschlusslage der CDU hatten, wie wir sie heute haben, dass äh, tatsächlich unsere Vereinbarung steht. Wenn die CDU das machen würde, nochmal, wäre es ein schwerer Fehler. Ich meine, dass Herr Ramelow sagt, wir würden gerne auch von der Opposition gewählt werden, kann ich ja noch verstehen. Aber jetzt rede ich mal aus der Interessenlage der CDU. Aber was ist denn Ihr Vorschlag für Thüringen? Mein, mein, Vor mein Vorschlag für Thüringen ist der, dass Herr Ramelow, der keine eigene Mehrheit mit seiner Koalition hat. Das aber der, Ihre CDU der, auch nicht. Ja, so, na, darum sind wir ja Opposition. Aber die demokratisch-parlamentarische Situation im Thüringischer Landtag ist, dass die bisherige Koalition abgewählt wurde und keine Mehrheit mehr hat. Nun sagt Herr Ramelow, wir hätten aber gern von der Opposition jetzt Stimmen. Dazu muss ich feststellen, die, die CDU hat einen schweren Fehler gemacht in Thüringen, indem sie Herrn Kemmerich gewählt hat und entweder grob fahrlässig, mindestens billig in den Kauf genommen hat, dass es mit der, AfD diese, äh, mit der AfD diese Wahl gab. Schwerer Fehler. Es wäre ein zweiter schwerer Fehler, wenn die CDU jetzt sagt, wir lehnen die Politik und auch die Grundsätze der Linkspartei kategorisch ab äh, ihre Politik. Nicht nur, weil, sie nicht hinter der sozialen Marktwirtschaft stehen, sondern aus meiner Sicht vor ja, allen Dingen. Ich muss das mal sagen, weil, weil Aber das für uns ein Grundsatz mal. Es gab ja diese Woche eine andere Möglichkeit. Die CDU hätte Christine Lieberknecht ja. wählen können für 70 Tage. Dabei ist offenkundig geworden, dass es offensichtlich der CDU in Thüringen darum geht, Neuwahlen möglichst lange hinauszuzögern. Was ist das denn für ist ein auch Prinzip? Fehler. Ist auch ein, ist ein Fehler. Ich hätte das, ich hätte das mitgemacht hätte darüber verhandelt, sind es jetzt 70 Tage und wer ist dann in der Regierung. Das ist ein Weg, den man machen kann. Aber was wir nicht machen... Aber das wollte aber die CDU nicht. Ich kritisiere steht, die CDU dafür. Deshalb daraus, die Linkspartei, das, sagt, die Linkspartei hat immer noch die Möglichkeit, dass im dritten Wahlgang Herr Ramelow gewählt wird, weil man dort nur die relative Mehrheit braucht. Wenn Herr Ramelow also gewählt werden möchte, dann steht dafür der dritte Wahlgang zur Verfügung, aber nicht die CDU. Mit einer Partei, die Linkspartei, ich erkenne sie ja nun auch aus dem Bundestag, steht an der Seite von Putin, selbst wenn er Kriegsverbrechen begeht. Sie solidarisieren sich mit Maduro in Venezuela. Das muss mal gesagt werden. Und das, das ist, berührt die Grundfrage von Politik. Gibt es, ist es eine Partei, die die Menschenwürde respektiert? Und wenn Sie Putin unterstützen, auch wenn er wie gerade jetzt in Idlib Zivilisten, Kinder, Schulen, Marktplätze bombardiert, dann können wir als CDU mit dieser Linkspartei keine gemeinsame Politik das machen. Ist, auch in Thüringen. Das ist herausreden wir würden uns selber verraten. nichts anderes. Wir würden uns selber verraten und darum ist das unsere Überzeugung, die nicht zum Kompromiss gemacht werden kann. Und wir würden ja auch unsere Aufgabe einbüßen. Die CDU, wir reden hier um die Mitte. Die CDU hat ja. die Aufgabe, eine Partei der Mitte zu sein. Das heißt, wir müssen von Mitte rechts bis Mitte links integrieren. Wenn wir anfangen, Herrn Ramolo als äh, Kandidaten der Linkspartei zu wählen, dann können wir nicht mehr als Mitte integrieren. wissen aber das schon, ist nicht dass unsere den, Aufgabe. Sie wissen aber schon, dass Sie den alten Kommunismus bekämpfen und die neuen Nazis nicht sehen. Das ist, weise ich mit Entschiedenheit zurück, dass, dass wir diejenigen, die hier Nazi-Gift, Hass in diese Gesellschaft äh, äh, einträufeln, dass Sie das Privileg ausgerechnet in Anspruch nehmen, dass Sie gegen die sind und andere nicht. Diese, diese, äh, diese Behauptung weise ich entschieden zurück. Solche Behauptungen, dass nur manche gegen diesen Hass sind, das ist in der Tat etwas, ein Verhalten, das nur der AfD zunutze kommt. Übrigens, die AfD ist der Nutznießer ihres Vorgehens, weil sie bringen alle parlamentarischen ja, ah, Usancen durcheinander, weil die Opposition auf einmal die Regierung Herr Habeck. Die machen die AfD stärker als sie überhaupt sein darf. Herr Habeck, warum machen Ihre Grünen dieses Manöver zur Vermeidung baldiger Neuwahlen jetzt eigentlich mit? Wir ständen auch für schnellere Neuwahlen zur Verfügung. Wir hätten auch Frau Lieberknecht gewählt. Hauptsache, es gibt eine Lösung. Und wenn ich ähm, der analytischen Schärfe von Herrn Röttgen am Anfang gefolgt bin, so verstehe ich, so ich glaube, jetzt wird das Problem der CDU, und Sie sind ja sicherlich einer, der analytisch am weitesten ist da bei Ihren Mitbewerbern, einmal deutlich. Es gibt zwei Probleme. Sie, Sie argumentieren, die Stimme von Herrn Habeck. argumentieren aus einer statischen Mitte heraus, völlig Nein. ohne, doch, völlig ohne, Abs ohne zu sehen, wie sich Dynamiken in Ländern, in Regionen anders verändern. Sie mögen ja auf der Bundesebene, verlangt ja auch gar keiner von Ihnen eine Koalitionsaussage zur Linken nach der nächsten Bundestagswahl zu treffen. Aber Herr Ramelow und die Linke in Thüringen ist eine ist Herr Ramelow ein katholischer Gewerkschaftsfunktionär, der, der mit den Stimmen, der, der, der, jetzt einen FDP-Ministerpräsidenten, der nicht mehr im Amt ist, vor die Nase gesetzt bekommen hat. Thüringen findet im Bundesrat nicht mehr statt. Und Sie können, das ist Ideologie, Herr Röttgen, was Sie machen. Nein, das ist nein, nicht, nein. ganz kurz, ja, das ist sozusagen, Sie sagen rechts, links gleich, ja. wir sind die Mitte, wo wir sind, ist die Mitte. Und das ist nicht in Frage zu stellen. Wir würden Verrat, Ihr Wort gerade, an uns selbst begehen. Das nenne ich Ideologie. Und das ist das zweite Problem. Es ist nicht nur nur eine falsche, die Wirklichkeit nicht akzeptierende Weltsicht, sondern Mitte hat in der Diktion, und das hat das für mich auch persönlich teilweise schwer gemacht, hat sich immer durch einen gewissen Pragmatismus ausgezeichnet. Also Probleme zu lösen. Das ist der Grundkonsens dieser Republik gewesen. Das hat man im besten Sinne von Mitte gemeint. Das, was die CDU jetzt macht, ist nur noch bockig. Das ist nicht Mitte. Und deswegen ist die, deswegen ist die, ist die Kombination. Und ich finde, das sage ich das ist wirklich ein Problem. Das die Kombination aus einer statischen, überkommenen Weltsicht und einer nicht vorhandenen Problemlösungsbereitschaft bei der Partei, die von sich immer behauptet hat, wir sind die Garanten für Stabilität und Sicherheit. In dieser Zeit Hanau, Thüringen, äh, Verunsicherung, Ängste der Gesellschaft ein Komplettausfall der CDU, die von sich selber behauptet, wir sind die Kapitäne auf dem Schiff und jetzt völlig losgeritten, gerissen, ohne Hafen zu sehen, auf dem Meer treibt, ist ein wirkliches Problem. Und deswegen ist das, was der hinter Hamburg steht, was ganz anderes, nämlich tatsächlich eine, eine, eine völlige Neujustierung der Demokratie. Und wenn die CDU so weitermacht, wird sie, wird sie nicht mehr die ordnungsgebende und orientierungsgebende Kraft in diesem Land sein? Frau Giffey, ich möchte Sie hineinholen in die Diskussion, denn Sie sind geboren in Frankfurt oder Sie sind aufgewachsen in Briesen oder Vorland. Sie können für sich behaupten, äh, Ostdeutschland besser zu verstehen als äh, viele von uns. Also von uns meine ich jetzt Westdeutschen. In Ostdeutschland es gibt auch Westdeutsche, die Ostdeutschland verstehen. Das stimmt, das stimmt. Äh, trotzdem finde ich, darf man immer vorsichtig sein, es äh, mhm. zu behaupten für sich sich, äh, weil man äh, gerne mal damit auf äh, Granit beißt. In Ostdeutschland mhm. ist, muss man sagen, das Vertrauen in die Demokratie eh schon geringer als im Westen. Das ergeben alle fortlaufenden Umfragen immer wieder. Gefährdet das ganze hin und her, dass wir jetzt erleben, äh, das Hinterzimmergekungele äh, zur Vermeidung baldiger Neuwahlen, die die SPD in Thüringen ja ganz, ganz schnell haben wollte, hat sich jetzt aber auch wieder auf was anderes eingelassen. Gefährdet das alles das Vertrauen in die Demokratien gefährlicherweise weiter? Das kann man so sagen. Und ähm, wissen Sie, ich bin wirklich an der Stelle da sehr froh, dass die SPD an dieser Stelle wirklich von Anfang an klar gestanden hat. Tut sie Keine, aber jetzt nicht, wenn sie sagt, okay, wir machen das auch noch mit. Naja, ich sag mal, der Punkt ist, wir, diese, diese, dieser demokratische Grundkonsens, der bisher immer galt, keine Mehrheitsbildung, keine Regierungsbildung mit den Stimmen der AfD, der ist verlassen worden von FDP und CDU in Thüringen. Die SPD hat sich ganz klar von Anfang an dagegen gestellt und mhm. das tut sie bis heute heute auf allen ihren Ebenen, auf, auf Bundes- oder Landesebene. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt für die SPD. Sie fragen nach der Wahrnehmung in der Bevölkerung. Und ich glaube, dass es schon so ist, dass ähm, hier einerseits die Ostdeutschen äh, an dieser Stelle genau bei der Frage, wo liegt denn eigentlich die Mitte mhm. und wer definiert die, eigentlich in erster Linie erwarten, dass die Parteien, die politische Verantwortung tragen oder sie haben wollen, ein Problem lösen. Und man kann ja nun nicht sagen, wir haben hier ein Grundprinzip und die Welt ist jetzt leider nicht so, die entspricht unserem Grundprinzip nicht, also muss die Welt falsch sein, sondern vielleicht muss man seine Grundprinzipien auch mal überdenken und überlegen, wie man jetzt da eine Lösung findet. Also ich finde das nicht so toll, wenn im Bundesrat für Thüringen keiner mehr am Tisch sitzt. Gut. ich würde gut finden, wenn das irgendwie auch zügig beendet wird, dieser Zustand, und man da einen Weg findet, wie das Land wieder vernünftig Gegenthese, hilft es denn, wenn man jetzt wählen lässt, so lange bis es passt? Das ist ja der Vorwurf gewesen in der Diskussion äh, nach dem Motto, jetzt akzeptiert man das nicht und man, ja. man lässt wählen, solange bis passt. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle schon ganz klar sagen müssen, dass es ein Unterschied ist, ob, äh, ein, äh, ob es ein Ergebnis einer Wahl gibt oder ob hier quasi mit einer Abmachung, die in Kauf nimmt, dass mit einer äh, Partei... Nein, ich meine, auch wenn man sich jetzt für Neuwahlen ausspricht, dann lässt man ja auch wählen, bis es passt, bis es eine stabile... Ähm na, Regierungsbildungsmöglichkeit gibt. Hier ist ein Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD gewählt nee, worden. Meinte jetzt ist so, der ja. ist ja, das ist ja, ist ja äh, beendet. So, und die Frage ist, wie macht man jetzt weiter? Und aber er hat keine äh, Mehrheit. Wie bitte? Aber der jetzige, der wieder kandidieren möchte, ist ja auch kein Ministerpräsident, der war es mal, der hat aber ja. keine Mehrheit im Parlament. Und jetzt sagen Sie, Na, Opposition, wählt doch einfach den Ministerpräsidenten von der Regierung. Ich Dafür ist aber die Opposition nicht, nicht da. Ich sage gar nichts. Ich bin ja aber Sie würden sich darüber Landes freuen. Nee, ich ja. würde es richtig finden, wenn ja. man äh, eine Neuwahl ermöglicht, okay. ich, zügig, ich, aber bis dahin auch einen Weg findet, wie man halbwegs das Land regierungsfähig hält. da muss die CDU sich doch überlegen, wie sie wieder für Stabilität und Verlässlichkeit auch stehen kann. Und das ist doch jetzt der Punkt. Also man kann kann sich ja die Welt anders wünschen, sie ist aber nicht so. Und da müssen alle, die politisch Verantwortung tragen, jetzt auch einen Weg finden. Aber Herr Muschabasch, was sagen Sie? Gibt es überhaupt noch irgendeinen guten Weg? raus aus der Krise? Na, der, also was Thüringen angeht, ist der kalte politikwissenschaftliche Blick relativ einfach. Wenn Sie vier gescheiterte Regierungsbildungsversuche haben, dann sind Neuwahlen das Mittel der Wahl. Und dann, wenn man dazu kommt, dann aber auch schnell und nicht in einem Jahr. Das ist der Teil, den genau. ich nicht verstehe genau. daran. Genau. Na gut. Aber Sie brauchen dazu eine Zweidrittelmehrheit, die natürlich offensichtlich nicht einfach zu bekommen ist, weil das macht die CDU Ja, aber ich verstehe auch überhaupt nicht, wieso zwei Drittel im thüringischen Parlament nicht genau zu demselben Schluss kommen, den ich gerade ausgemalt habe. Ja, ich auch nicht. Stimmt. Neuwahlen ist der Weg. Frau Hennig-Welso, Ihre Bundesvorsitzende Katja Kipping schrieb gestern auf Twitter, die Verständigung in Thüringen habe eine historische Dimension. Damit ist die von der CDU praktizierte Äquidistanz faktisch erledigt. Goodbye Hufeisentheorie, dass die CDU endlich die Ausgrenzung linker Ideen korrigiert, Achtung, ist eine gute Nachricht für den antifaschistischen Konsens des Grundgesetzes. Ist das jetzt die richtige Zeit für Siegesgeheul? Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich würde sagen, wir haben hier die Chance, dass wir in dem Parteienspektrum von Linke bis CDU eine klare Grenze zur AfD ziehen können. Indem wir Demokratie als Lebensform verstehen und indem wir verstehen, dass die Linke, eine demokratische Partei, auch in Thüringen mit einem demokratischen Ministerpräsidenten und dem Demokraten schlechthin, nicht vergleichbar ist mit einer AfD und einer Höcker-AfD, die wir noch dazu in Thüringen haben. Deswegen ist es durchaus ein historischer Moment, dass wir überhaupt an einem Tisch saßen, weil das ja auch seit der Wahl nicht möglich war mit Ihrer Partei. Und wir erst den fünften, zweiten brauchten, um überhaupt eine Gesprächssituation herzustellen. Äh, und dennoch, glaube ich, hat es neben dieser Chance, die wir als Demokraten wirklich hier bekommen, neue Wege zu weisen auf, was wir als Labor Thüringen in diesem Fall liefern, tatsächlich für die Bundesrepublik zu lernen, für das Parteiensystem zu lernen und, und, und. Das, was passiert jetzt mit Ihrer Partei, ist doch nichts anderes, als dass die Destabilisierung des alten Parteiensystems bei Ihnen ankommt. Und dass Sie merken müssen eigentlich, dass Destruktivität dann nicht weiterhilft. Wir und deswegen, finde ich, müssen wir die Chance nach vorn stellen. Und das Zweite ist eben zum Thema Hufeisentheorie. Ich glaube, in Thüringen zeigt sich gerade, wie sinnfrei diese Theorie hm. ist. Und äh, ich habe einen schönen Facebook-Kommentar gestern gelesen entschuldigen Sie mir das bitte, aber da hat das Nahepferd CDU endlich äh, ein Hufeisen verloren. Also das trifft so ein bisschen. Also die These, ich habe das war nie Anhänger dieser These halte ich für falsch. Die Gründe der Ablehnung von AfD, nein, die Gründe, die politischen Gründe der Ablehnung, der Kooperation, der Zusammenarbeit mit der AfD und die Einschätzung der AfD einerseits und die der Linkspartei andererseits sind unterschiedlich. Aber sie sind beide kategorisch. Die Linkspartei ist auch eine Partei, die bewusst die Trennung zum Linksextremismus nicht zieht. Das machen Sie ganz bewusst nicht. Und das, was Sie jetzt versuchen, hat Frau Kipping gesagt. Sie versuchen jetzt, die AfD und ihren Widerhall in der Gesellschaft zu nutzen, ihre Grenze nach links und zum Linksextremismus einzubauen in den Kampf gegen den Antifaschismus. Und Sie versuchen und sich rauszureden. Und, das nein, nein, Punkt, diesen doch. Versuch machen wir nicht mit. Und dass die Mitte unterschiedlich definiert wird, Herr Habeck, das ist vielleicht okay. Wir haben eine andere Vorstellung. Unsere Vorstellung ist, dass es gerade für die CDU nach beiden Seiten eine wohlbegründete, ich sage übrigens an der Menschenwürde orientierte und begründete Abgrenzung gibt. Die Grünen haben sich anders entschieden, die SPD hat sich anders entschieden. Ich glaube, dass es schlecht für die Mitte ist, hm. sondern dass beide Abgrenzungen dazugehören. Und wenn sie nicht mehr die Abgrenzung zum Linksextremismus machen, unsere Abgrenzung machen, ist? Unsere ist Abgrenzung ist Fehler. Extremismus, Hass und Hetze, egal von welcher Seite die dann kommt. Dann müssen Sie sich aber das auch mit dem Linksextremismus auseinandersetzen. Den ignorieren den, Sie und bauen ihn ein in den Antifaschismus. Es geht um jede das ist ein schwerer, schwerer Fehler, den Sie machen. Es geht um jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Extremismus. Und ich finde an Gibt's dieser Stelle, gerade in diesen Tagen, müssen doch wohl die Demokraten zusammenstehen und an die Leute, die im Moment Angst haben in Deutschland, die anders genau, aussehen genau, genau und sich sorgen, ob so sie ihre Kinder noch alleine irgendwo hinschicken können, selbst wenn die schon Mitte 20 sind und einfach mal nur in eine Shisha-Bar gehen wollen. Da müssen wir doch dafür sorgen, Richtig. dass diese Menschen, die gerade Angst haben in Deutschland, Richtig. geschützt werden. Und da müssen doch die aber demokratischen die, Parteien zusammenstehen. Aber das will ich umstreiten. Aber, aber sind die Linksextremisten dabei oder nicht? Herr, ha äh, Herr Hanau, Herr Röttgen, nach dem, was in Hanau passiert ist, haben Sie da nicht noch mal einmal nachgedacht? dass es möglicherweise nicht richtig sein kann, Bodo Ramelow und ausgerechnet Björn Höcke gleichzusetzen. Denn das tun sie in der Wirkung ihres äh, Beschlusses, Nein. der, beide, der eine Zusammenarbeit mit beiden Parteien gleichermaßen verbietet. Nein, das tun wir nicht. Hat auch nie einer getan. Es wäre auch völlig bescheuert und ungerechtfertigt, das auch nur irgendwie ansatzweise zu tun. Darum habe ich eben ja nochmal betont, die Gründe dafür, warum wir als CDU sagen, wir machen keine Kooperation mit der AfD und mit der Linkspartei sind völlig andere. Sie sind völlig andere. Bei sind die AfD, stichhaltig für Sie? Äh, äh, Natürlich sind es sind einfach ganz unterschiedliche Gründe. stichhaltig Gründung, für mich bitte. sind, sag ich ja. gerne <laughs> selber. Ich glaube, ich, es gibt eine andere Perspektive auf das, was Sie hier die ganze Zeit diskutieren. Das ist die, dass das ein bisschen am Thema vorbei ist, wenn man zum Maßstab nimmt, was Leute im Moment, glaube ich, wirklich umtreibt. Ja. Das ist nämlich nicht nur Thüringen und nicht nur die Frage, wer sitzt wie weit von wem weg im Parlament. Ähm, ich kann total verstehen, wenn man sagt, ich bin ein Mensch der Mitte und ich möchte gerne für mich so weit weg von den Linksextremisten sein, wie ich von den Rechtsextremisten weg sein möchte. Das ist total in Ordnung, dagegen ist nichts zu sagen. Aber in Zeiten wie diesen erwarte ich von jedem Innenpolitiker, von jedem, der Parteichef oder Parteichefin sein möchte, von jedem, der einer Sicherheitsbehörde arbeitet, dass er Prioritäten setzt. Und im Moment gibt, gibt es eine sehr eindeutige Priorität. Wenn bei Ihnen zu Hause der Dachstuhl brennt, dann ist es vielleicht nicht der richtige Moment zu gucken, ob ich noch Schimmelflecken hinter der Waschmaschine habe. Aber Im Moment hab brennt der Dachstuhl. Sie lassen außen vor. Sie, Sie, lassen, Sie lassen außen vor, dass es eine Möglichkeit gibt, die Regierung in, äh, in Thüringen zu wählen und zu bilden, nämlich im dritten Wahlgang. Herr Ramelow möchte gerne das Privileg in Anspruch nehmen, im ersten Wahlgang mit den Stimmen der CDU als Opposition gewählt zu werden. Er kann ohne Probleme in den dritten Wahlgang kommen, dann wird er mit der relativen Mehrheit das gewählt. Naiv, das, Genert, das widerspiegelt das Wahlergebnis und das ist auch fair und in Ordnung. Das heißt, es ist es ist der Wille von Herrn Ramelow, mehr Stimmen zu bekommen, als er bei der Wahl bekommen hat. Er muss in den dritten Wahlgang, dann wird er ja. gewählt und dann wird es irgendwann auch Neuwahlen geben. Ich bin auch für schnelle Neuwahlen. Das kommt mir, Aber wenn sie nicht kommen, dann muss man es so machen. Ich habe nur, nur, damit wir nicht aneinander vorbeireden, ich habe versucht, von Thüringen ein bisschen wegzukommen. Ja weil mein Gefühl ist, dass Thüringen nicht unbedingt das Thema des Tages ist. Und ich nehme den Brenn, das Bild des brennenden Dachstuhls auf und ähm, nehme den Ball auch auf und mache gleich weiter mit der Frage, wie gefährlich ist der Rechtsextremismus in Deutschland und wie ja, kann man staunen, dass selbst ein gestandener Bundesinnenminister der CSU seine Perspektive auf das Thema ändert. Der Rechtsextremismus ist derzeit die höchste Bedrohung Sicherheitsbedrohung für die Bundesrepublik Deutschland. Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft und es ist Schuld an schon viel zu vielen Verbrechen. Hanau in Hessen. Am Mittwochabend erschießt ein 43-jähriger Mann gezielt neun Menschen. Tatort zwei Shisha-Bars. Alle Opfer haben eine Migrationsgeschichte. Danach tötet der mutmaßliche Täter seine Mutter und sich selbst. Mein Neffe war drin, meine Mitarbeiterin war drin, alle tot. Von meinem besten Freund, der Sohn war drin, 20 Jahre, der ist tot. Wir waren 15 Minuten davor drin. Ja. Uns hätte es auch treffen können. Ein Lebensinhalt fehlt einfach. Ein Bruder, ein Sohn, ähm, von dem man sich nicht richtig verabschieden konnte. Die Community ist sehr wütend und trauert natürlich um die Toten, weil wir schon wieder gesehen haben, dass wir nicht geschützt sind, dass wir Betroffene sind, aber dass wir nicht geschützt werden. Terror von rechts. Die Fälle häufen sich. Die offizielle Zahl bis Ende 2019 liegt bei fast 100 Toten durch rechtsextreme Gewalt seit 1990. Andere Recherchen kommen auf höhere Zahlen. Die Amadeo Antonio Stiftung beispielsweise auf fast 200 Todesopfer bis Ende 2019. Vergangener Juni, der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Im Oktober der versuchte Anschlag eines Rechtsextremisten auf eine Synagoge in Halle. Nur die verschlossene Tür hindert den Täter daran, ins Gebäude zu gelangen. Er erschießt daraufhin eine Passantin und einen Mann in einem Imbiss. Vergangene Woche bundesweite Razzien gegen eine mutmaßliche rechtsextreme Terrorzelle, die laut Ermittlungsbehörden Anschläge auf Moscheen, Asylsuchende sowie Politikerinnen und Politiker plante. Zwölf Beschuldigte sitzen in Haft. Was ich überhaupt nicht akzeptiere, äh, dass man sagt, aber wir haben doch einen Linksextremismus. Äh, den haben wir auch, den verlieren wir auch nicht aus dem Blick, den bekämpfen wir auch, aber wir dürfen damit nicht relativieren äh, die Gefährdungslage, die hohe Gefährdungslage durch Antisemitismus, äh, Rechtsextremismus und Terrorismus. Herr Muschabasch, hätten Sie das für möglich gehalten, dass ausgerechnet Horst Seehofer, der 2018 noch gesagt hat, die Migration sei die Mutter aller Probleme, der den früheren Verfassungsschutzchef äh, Schutzchef Maaßen für hochkompetent hielt und befördern wollten, hätten Sie gedacht, dass ausgerechnet der den Rechtsextremismus nicht mehr durch gleichzeitigen Verweis auf den Linksextremismus relativiert sehen will? Ich gebe zu, dass ich das Zitat, nachdem ich das das erste Mal gehört habe, dreimal nochmal überprüft habe, weil ich das erst nicht glauben konnte. Ähm, ich finde es aber gut, dass er das gesagt hat. Ich finde das für einen äh, Bundesinnenminister in so einer Situation zwingend und ich bin sehr froh, dass er das getan hat. Und ändert das schon was? Nein. Das alleine ändert noch gar nichts. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, an dem wir jetzt stehen. Und ich bin ja der einzige Nicht-Politiker hier, wo. Ähm, ich auch. Sie haben. <laughs> ähm, wo ich glaube, dass, dass es jetzt sehr darauf ankommt, dass niemand äh, es bei bloßen Worten belässt, so wie es fast vollständig nach dem NSU-Debakel der Fall war. Das darf sich nicht nochmal wiederholen. Da hatten wir die tollsten Sonntagsreden nach der Aufdeckung des NSU, ganz tolle Ideen, von denen die Hälfte in der Schublade verschwunden ist, ganz viele Dinge, die nie umgesetzt worden sind. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel, wenn ich darf, weil es mich, so, weil es mich äh, geradezu aufregt. Ähm, es gibt in Deutschland knapp 700 islamistische Gefährder. Die sind alle von den Landeskriminalämtern nominiert worden. Das sind alles Menschen, denen die Behörden Anschläge zutrauen. Ähm, das ermöglicht, dass die auf eine besondere Art und Weise beobachtet werden und im Griff behalten werden, soweit das möglich ist. Auch da passieren Fehler. Auf der Seite der Rechtsextremisten sind es, ich glaube, stand letzte Woche 53. Mhm. Jeder weiß, dass diese Zahl ein Witz ist. Vom Bundesinnenminister über den Chef des Bundeskriminalamts bis zu allen Landesamtschefs, äh, Landeschefs der Kriminalämter. Jeder weiß das. Der Grund dafür ist, dass die Landeskriminalämter die Rechtsextremisten, denen sie Anschläge zutrauen, nicht nominiert haben, nicht gemeldet haben. Warum nicht? Das ist genau die Antwort auf die Frage, was für Versäumnisse hat es nach dem NSU-Debakel gegeben. Das ist ein Beispiel, es gibt weitere. Ich, das heißt, es wird absichtlich? Nein, ich, nein, nein, ich will überhaupt nicht, das geht nicht darum, dass ich hier eine Verschwörung aufdecke in den Sicherheitsbehörden, das ist es nicht. Aber es ist so eine äh, merkwürdige Laissez-faire-Haltung und äh, das Gefühl macht sich bei mir so ein bisschen breit, wenn man nicht ständig den Druck aufrecht erhält, dass diese Dinge auch umgesetzt werden, dass das dann eben nicht passiert. Und wir haben seit der Aufdeckung des NSU Jahre verloren, wo nicht das Nötige getan wurde. Ähm, und ich, meine persönliche Wahrnehmung, ich rede ja auch viel mit Innenpolitikern und, und Menschen in Sicherheitsbehörden, ist es der Mord an Herrn Lübcke, und der Anschlag in Halle, das war übrigens kein versuchter Anschlag auf eine Synagoge, das war ein Anschlag auf das eine Synagoge, nur um das nochmal klarzustellen. Ja. Äh, dass das in den Sicherheitsbehörden schon zu einem Umdenken geführt hat, das haben die ernst genommen. Aber Jahre später als die Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland. Denn bei denen war spätestens mit Sarrazin, mit dem NSU, wahrscheinlich schon seit Solingen und Mölln, wahrscheinlich äh, schon viele, viele Jahre vollkommen klar, dass es ein Rechtsextremismus, ein Rechtsterrorismus und ein Rassismusproblem gibt. Ähm, und ich hoffe, dass es das jetzt jedem klar ist und dass die Dinge, über die man sich jetzt hoffentlich verständigt, dann eben auch wirklich umgesetzt werden. Frau Giffer, Sie sind keine Innenpolitikerin. Sie sind aber Teil der Bundesregierung. Die Bundeskanzlerin hatte versprochen, dass man die NSU-Morde lückenlos aufklärt. Daran haben letztlich alle, auch selbst diejenigen, die in den NSU-Untersuchungsausschüssen saßen, die glaubten, sie haben Zugang zu allen äh, Akten, be begründete Zweifel, äh, dass die Morde jemals aufgeklärt wurden. Sie sind verantwortlich mit Ihrem Haus für das Präventionsprojekt Demokratie leben zum Beispiel, wollten 2019 die Mittel dafür um 8 Millionen Euro kürzen. Sie haben die Entscheidung erst nach massiven Protesten und dann auch nach dem Anschlag von Halle, wenngleich Sie sagen, da gab es keinen ähm, äh, Zusammenhang, wieder zurückgenommen. Bekämpft auch die SPD dann den Rechtsextremismus und auch Sie als Teil der Bundesregierung nicht so entschlossen, wie es notwendig wäre? Wir bekämpfen das sehr entschlossen und wir haben hier mit diesem Bundesprogramm eine Situation gehabt, dass das ja befristet war. Ich habe dieses Programm entfristet und weitergeführt und wir haben dann in den Haushaltsverhandlungen mit Olaf Scholz erreichen können, dass es auf dem gleichen Niveau gesichert auch weitergeht. Ich würde mir auch da mehr wünschen. Wir werden das auch in den Haushaltsverhandlungen in diesem Jahr berücksichtigen. Aber es ist das Programm, was im europaweiten Vergleich das größte Demokratieförderprojekt einer nationalen Regierung ist und das führen wir auch weiter. Wir geben dafür über 115 Millionen Euro im Jahr aus es ist eine Seite der Medaille. Es ist die präventive Arbeit. Die muss ergänzt werden und in, im Gleichklang gehen mit Sicherheitsfragen. Und deshalb haben wir auch eine enge Zusammenarbeit mit Horst Seehofer. Und ich fordere ja eigentlich noch viel mehr. Denn wir haben mit jedem Bundesprogramm immer nur die Möglichkeit, befristet Projekte zu fördern. Was ein Wahnsinn ist. Wir können nichts dauerhaft machen. Wir haben mhm. immer nur die Möglichkeit, Modellprojekte zu fördern. Und das können Sie, das schönste Bundesprogramm, auch wenn wir die Entscheidung jetzt Gott sei Dank treffen konnten, es ist entfristet, es geht auch auf hohem hohem Niveau weiter. Aber eigentlich brauchen wir eine gesetzliche Grundlage. Und, und deshalb ist ja die Met meine Mittel Forderung ganz kurz, ich will das einmal kurz wollen. sagen. Wir haben die Mittel, wir haben eigentlich ähm, einen viel geringeren Etat gehabt dafür. Wir haben das hochfahren können, nicht in derselben Höhe. Wir konnten nochmal nachverhandeln und sind mit einer äh, hohen Höhe auch dann reingegangen, 115 Millionen, genauso viel wie auch im, in den vergangenen Jahren und sind mit dem damit äh, mit einem der größten Programme im europaweiten. Ich habe eine Frage dazu, Frau Giffey, wenn ich wenn darf wir etwas anderes da wollen, brauchen wir ein Demokratiefördergesetz, was ermöglicht, dass wir auch Zivilgesellschaft längerfristig fördern und unterstützen können. Wer das nicht erkennt, und wir haben massiven Gegenwind in der Union dazu, die das nämlich nicht möchte. Und ich wünsche mir von der Unionsfraktion, dass sie so ein Demokratiefördergesetz eben nicht behindert, sondern befördert und dass wir haben endlich die Möglichkeit haben. Bitte? Haben Sie es schon vorgelegt? Wir haben eine Diskussion und einen Arbeitsprozess mit Horst Seehofer. Wir werden, wir arbeiten daran, das ja. vorzulegen. Wir hören aber natürlich, dass es massive Gegenwehr gibt dazu. wir legen das gerne vor, Frau Röttgen. Wenn Sie das dann unterstützen, da freue ich mich Na, sehr. Angucken müssen wir schon mal, aber überlegen sollten Sie. Sie wollten eine Nur, Frage stellen. Ja, weil ich glaube, dass das äh, zum Kontext dazugehört, dass die Idee eines Demokratiefördergesetzes ist eine der Empfehlungen aus der Aufklärung des NSU-Debakels. Mhm. Die ist nicht von vor einem Jahr und nicht von vor zwei Jahren und nicht von vor drei Jahren. Das ja, ist ein weiteres. Ich weiß, ich weiß, ich also weiß. Aber das weiß ja nicht jeder, dass das ein, das weiß ja nicht jeder, dass das ein Beispiel ist für eine dieser Ideen, die bis heute nicht umgesetzt worden sind. Ja. Und äh, die Frage, die ich an Sie habe, ist folgende, Frau Giffey. Der Spiegel hat kürzlich berichtet, äh, um alle, die Anträge gestellt haben äh, und die nachweislich gute Projekte, die gut evalu evaluiert worden sind, weiterführen zu können, wären statt der 115 Millionen 200 Millionen möglich. Das sind 85 Millionen. Jetzt bin ich mal ganz kurz polemisch. Ein Euro pro deutschen Bürger im Jahr ist uns das das nicht wert? Also finden wir die nicht? Finden Sie die nicht zusammen mit Olaf Scholz in der Regierung, die jetzt sagt, das ist äh, die Priorität Nummer eins. 85 Millionen im Jahr lassen sich nicht auftreiben. Das kann ich irgendwie nicht glauben. Wir werden Wir werden in den Haushaltsverhandlungen darüber sprechen mhm. und ich bin der Meinung, dass man hier höher gehen muss, damit auch Projekte auch unterstützt werden können. Sehr gute Projekte. Und trotzdem, ja, es, es sind gute Projekte. Ja. Wir hatten über 1000 Bewerbungen jetzt in der letzten äh, Förderperiode für die Beantragung. Aber ähm, Sie werden das Grundproblem auch dann nicht lösen, wenn Sie ein Bundesprogramm höher aufstocken. Sie können eben mit einem Bundesprogramm immer nur befristete Modellprojekte fördern. Genau. Und deswegen muss man darüber reden, wie man eine andere andere Grundlage dafür schaffen mhm. kann. Herr Habeck, das ändert sich jetzt nach Hanau tatsächlich irgendwas oder doch wieder nüchte? Das weiß ich nicht, aber Hanau ist ähm, vor dem Hintergrund, den wir diskutiert haben, und das kann natürlich alles Zufall sein, aber wir merken, dass in, ja, dass in der Gesellschaft was passiert. Ähm, ein Riesenausrufezeichen. Ich will noch mal darauf hinweisen, was Sie gerade gesagt haben. Ich sage das auch immer gerne, das war ein Anschlag auf uns alle, um die Solidarität auszudrücken, aber es war ein Anschlag auf muslimisches Leben in Deutschland. Und das soll jetzt nicht gleich wieder verwischt werden in der allgemeinen, oh, Nazis sind schlimm und für uns alle schlimm. Besonders schlimm ist es für muslimisches Leben und jüdisches Leben in Deutschland. Und ich glaube, die erste, die, die, die Angst, die bei Menschen mit jüdischem oder muslimischem Glauben in Deutschland sind, es, muss jetzt sichtbar gekontert werden. Und zwar speziell in diesen Gruppen. Das heißt, es wäre, glaube ich, eine gute Idee von Horst Seehofer, wenn er die Vertreter der muslimischen Verbände jetzt ins Innenministerium einladen würde und nicht zum Unterabteilungsleiter, sondern sich selbst beraten würde, beraten lassen würde, was wollt ihr jetzt eigentlich? Und wir alle, mich eingeschlossen, sind, wir müssen jetzt eine Sichtbarkeit erzeugen. Wir müssen aufhören, Räume, Shisha-Bars, wo Menschen hin verdrängt werden, weil sie in den öffentlichen Raum keinen Raum mehr finden, zu schlecht zu reden und damit quasi die Anschläge quasi herbeizureden. Zweitens, die Verstetigung der Mittel, das haben wir eben angesprochen, ist zwingend erforderlich, gerade auch, weil es ein profundes Wissen in der Zivilgesellschaft gibt über Rechtsradikalismus und Rassismus. Das, denke ich, ist eine Notwendigkeit. Und drittens erwarte ich von der von der, von der Sicherheitsebene ja. die gleiche Härte wie im Kampf gegen die RAF in den 70er Jahren. Wenn das, das muss doch jetzt möglich sein. Da kann es kein Pardon geben, von angefangen mit den Behörden, in den Behörden, wo Sicherheitskräfte möglicherweise unter Rechtsextremismusverdacht stehen, bis hin zur Durchleuchtung des Internets, bis hin zu den, zu den Waffenlagern, die wir finden. Also da muss der Staat dann sozusagen mit der vollen Härte rangehen. In allen drei Stufen haben wir eine Bringschuld, wir als politische Klasse, aber auch in der Klarheit. Also es geht tatsächlich darum, die Selbstverständlichkeit von muslimischem Leben in Deutschland zur Staatsräson zu machen und aufhören, das in Frage zu stellen und schlecht zu reden. Das ist die erste Lehre, die gezogen werden muss. Die beiden anderen politischen Konsequenzen haben wir angedeutet. Ist es das muslimische Leben, Herr Mushabas? Oder ist es das Leben all derer, die irgendwie anders aussehen? Naja, ich glaube, ähm, ich glaube, dass die ich glaube, dass das eine Verengung ist, um es ganz offen zu sagen, wenn man es auf, den, auf muslimisch ver, verengt. Es waren keine Angriffe auf Moscheen, aber ich weiß, was Sie gemeint haben und ich will diesen Streit mit Ihnen nicht führen, weil ich finde den nicht entscheidend an dieser Stelle. Mhm. Ähm, entscheidend ist, äh, dass äh, neun der Opfer gezielt ausgewählt wurden, weil sie eine Migrationsgeschichte hatten. Und wenn Sie sich heute auch nur ganz kurz ähm, äh, in die Köpfe von Menschen, und das sind Millionen in Deutschland, versetzen, die das Gefühl haben, da sind junge Leute erschossen worden, weil sie so aussehen wie ich, weil sie so ähnliche Namen haben wie ich, weil sie eine ähnliche Geschichte haben wie ich und weil sie an ähnlichen Orten verkehren wie ich. Mhm. Dann bekommen sie vielleicht eine Ahnung von diesem neuerlichen Trauma das diese Community erschüttert. Mhm. Das ist ja bei weitem nicht das Erste. Wir könnten heute Abend auch sehr gut hier sitzen und über dieses Thema reden, ohne den Anschlag von Hanau. Es gäbe auch ohne den Anlass genug, darüber zu sprechen. Mhm. Sind Menschen mit Einwanderungsgeschichte in Deutschland schon lange überhaupt gar nicht mehr sicher und haben dieses Gefühl von Angst, was Sie Nein. beschrieben haben, die ganze Zeit empfunden? Sie Nein. wussten es? Ich glaube, das geht nicht um messbare Sicherheit, ähm, sondern da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Aber ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wenn ähm, bestimmte Politiker in deutschen Parlamenten bestimmte Dinge sagen, ähm, dann wird das von einem Großteil der deutschen Bevölkerung, Gott sei Dank, Gottlob, als unanständig begriffen. Aber von dem migrantischen Teil der Bevölkerung wird es als Bedrohung begriffen, mhm. weil die gemeint sind, weil wir gemeint sind. Und das ist eben noch mal was anderes. Das ist auf eine andere Art und Weise spürbar und unmittelbar. Und sie werden aktiv ausgegrenzt, zum Opfer gemacht. Und wenn Sie keine migrantische Geschichte haben, wenn Sie ein Bio-Deutscher sind, ähm, dann ähm, äh, äh, haben Sie sicherlich die Fähigkeit, die Empathie aufzubringen, das nachzuvollziehen. Aber ich glaube, es berührt Sie möglicherweise in einer anderen Art und Weise. Und daher rührt das Gefühl, alleingelassen zu sein und unsicher zu sein. Ähm, und es ist eben umso wichtiger, wenn solche Angriffe gefahren werden. Und die werden mittlerweile täglich gefahren. Das ja. ist ja die Veränderung des Klimas. Solidarität zu erfahren und ähm, zu spüren, dass die Mehrheit, die Mitte, über die wir heute reden, fest an der Seite steht und nicht bereit ist, das zuzulassen. Herr Röttgen. Wir haben ja eben das den O-Ton von Herrn Seehofer gezeigt, der genau die Relativierung ich glaube, Sie haben es eben wieder gemacht, dessen, dass man immer vom Rechtsextremismus die Rede ist, man ganz schnell den Linksextremismus ins Feld führt. Ihre Partei findet es diese Woche für nötig, in Gestalt von Herrn Amthor eine neue Leitkulturdebatte loszutreten. Haben Sie manchmal Zweifel, ob die CDU noch weiß, was die Mitte wäre? Also, ich habe eben nicht das eine mit dem anderen irgendwie aufgewogen äh, oder verrechnet, sondern ich habe gesagt, es gibt beides. Das hat auch Seehofer gesagt. Es gibt beides. Und das Nein, eine. Er hat gesagt, er will das nicht mehr hören diese Relativierung? Nein, nein, aber es ist keine Relativierung. Ich habe auch keine Relativierung. Ich habe keine Relativierung vorgenommen und ich halte es auch für völlig abstrus und abwegig, irgendeine Form von Relativierung des einen mit dem anderen zu machen. Aber dass so. jetzt der Rechtsextremismus die größte Bedrohung ist. Ja, das, Sehen das, Sie das so? Das, das sehe ich so. Das sehe ich so. Ähm, und, und, das wird, wird, auch durch nichts äh, äh relativiert von keinem, der Verantwortungsbewusstsein äh, äh und Anstand hat. Äh, und genauso gilt dann, dass wir, wie Sie auch dargelegt haben, dass wir darum auch viel systematischer, flächendeckender zu wirklichen Konsequenzen kommen müssen. Es sind ja sicherheitspolitische, repressive, präventive genannt worden. Aber ich möchte diesen Punkt, den Sie genannt haben, unterstreichen. Das führt ja auch dann zu Ihrer Frage dazu, dass ich es dass auch wir als Politiker, als demokratische Politiker uns eine Strategie überlegen müssen, wie wir gegen die hm. Sprache, die das Klima verändert, die bedroht, die, von denen sich manche bedroht fühlen, wie wir gegen dieses Einträufeln der Veränderung des Fühlens, des Denkens durch Sprache gemeinsam vorgehen. Das ist auch eine strategische Notwendigkeit, die wir haben. Und darum müssen wir über ganz anderes reden als über die Dominanz einer Kultur, sondern wir müssen über Offenheit, Schutz und Solidarität mit denjenigen reden, die bei uns leben und die keine Bio-Deutschen sind, wie sie also sagen. Also keine Leitkulturdebatte mehr. Nein, ich habe sie noch nie geführt. Danke für die Diskussion. Karl Mioska äh, macht weiter jetzt mit der Ausgabe, der regulären Ausgabe der Tagesthemen. Aber ich vermute, Karl, ihr seid auch immer noch und äh, aus guten Gründen bei der Hamburg-Wahl. Genau, es gibt frische Zahlen und Analysen zur Wahl. Grünen-Chefin Annalena Baerbock ist gleich bei mir hier im Studio. Und wir müssen zudem nach Norditalien schauen, denn jetzt ist sogar der berühmte Karneval in Venedig abgesagt worden aus Angst vor dem Coronavirus Ganze Städte sind mittlerweile abgeriegelt. Das alles gleich bei uns. Danke, Karen, das jetzt in den Tagesthemen und danke an Sie, meine Damen und Herren. Tschüss, auf Wiedersehen.